السلام عليكم حد يقدر يعرف المنتج ومنتجه لكم في الوصف المنتج وانتجوا واشوف اللي منتجه احسن راح اختاره يمنتج معاي واسم محمد محمد ايوه بس انكم يعني ما تبعثوا الفيديو تبعثوا الرابط اوكي